атмосфералык басым деп атмосферадагы абанын андагы нерселерге жана жер бетине жасаган басымын айтабыз атмосфералык басымдын бар экенине тажрыйба менен ынансак болот сууга бекем поршени бар айнек түтүктү салабыз эгерде поршенди өйдө көтөрсөк суу түтүк менен поршендин артынан өйдө көтөрүлөт себеби биз поршенди көтөргөндө суу менен поршендин ортосунда жука мейкиндик пайда болот суунун үстүнө атмосфералык басым паскальдын закону боюнча болгон тарапка таасир этет анын ичинде түтүккө дагы ошол үчүн поршендин артынан жылууга мажбур кылат